Les montagnes, orange, les alpages, jaunes, le torrent, vert pêche, les galets dorés, les truies, rouges, les verras, verts, les porcelets, kaki. L'abreuvoir de cristal, la mangeoire d'émeraude, l'abri, rose coton, la porcherie, bleu velours pas pourquoi, pas pourquoi, pas pourquoi.